dalam video kali ini golek emas lur ikut saya terus golek emas belum dilanjut dengan cara mencarinya kita review dulu alat-alatnya lor iki alate mending mah mending mana tapi stabil berapa kita review dulu alatnya Ini jenis alatnya apa pak? Detektor metal Detektor metal <clears throat> Kita review dulu alatnya Pertama kali dipasang dulu Oh ini kabelnya ya Gue batu berarti? Baterai Oh pakai baterai kae sing anu to ya, ana mobil kae to Stabil kuwi. Oh iya. Kita iya. pasang dulu. mana tok kuwi, Oke, siap. Kita berangkat. tuh cuma uang aja saking kurang. Lah iya dikira orang kanku Gua ngesan kono ya nampak apa sini. Lho lekas lekas midi. Pas sandengku terus. Oke, kita mulai. Oh, monitut bareng. Mau mepet tadi, ya? tekan terus kuwi. Doakane muga-muga oleh lur, oleh masakku. Lho kuwi muni tut kuwi. Oh, lain. Lain lur, urung ternyata. pena loh ternyata gula emas sih tapi yang buah hasil ya aneh borang aku lah ya eh eh iya siapa ngerti kok orang orang kali tendang banjir eh, eh. kan bisa juga kelo <laughs> Batu agak. Oh, ini HP monitor. Wah, nemu HP barang, Lur. Oh ya, ning HP barang ngene. ketemu iya punya batu ini apa tuh Tutut itu apa gue? Pak? Lek mas pak? Eh? Mas? Oh iya enak ya. Iya. Ayo gue di lek gue tukir mau nana enak kok. Ya apa gue? Seng. Oh seng. Seng yang muni ya? Hmm. hmm. Oh gue batal anu gue. Oh. Oh, iya pak. Gue besi. Gue Terus balik ini, Mas. Duh. Oh, aneh, Lur. Eh? Sendok. Cendok Cendok wis loro. Sendok wis loro. Nui, oi. Nui, kuti wi. Naya. Kuti wi. Blok kono lo, ya blok kono. Lang apa apa nui, bagui. ya betul kono sekitar kono wih Lah iya pancer wih kutu nih wih lumayan lumayan <laughs> ikan. Uh, uh, lumayan lumayan lumayan oleh anu panggang ikan mm -mm. bakar iwak Ayo. Jangan muni tutut nge. Eh? Hmm. Hey. Oh. penuh telatenan iki. Hmm? Iya, rancau paku orang ini enak. Nah, kui kui kui. ulah lur Dewi apa gue? Kayak seng. Bogo. Alminita. Timbel Oh, anu pancing nae. Eh. Paralon apa-apa? Ini eh, kaya panalan tau ya dia? Wah, oleh, oleh. Apa kuwi? Kok muni ngono? Nah, kita iki. Ya plok ngono lho. Kuwi iki. Kaya kuwi, batu kuwi. Batu. Masuk kuwi ya mandung anu. butuh nih loh butuh but oh baterai itu loh kak oh <laughs> oleh baterai HP lor hmm. baterai HP kok yang muni ya bat ya anu nih cangnya terima hmm. layangan we Oke, ini lor untuk hasil kita di siang hari ini mari kita coba tanya-tanya sama bapaknya yang sedang mencari emas halo pak halo selamat so selamat siang selamat siang ya apa yang kita dapat untuk siang hari ini ini anu pak ini kayak apa tuh tembaga tembaga oh wah dah lumayan gue kena didol gue gue lumayan. Saya hmm. sendok Sendoknya berapa? Sendoknya tiga. Wah, dapat tiga. Wah, wow, mending. satu. Ya. Ah. Oh ya, sip. Baterai. Baterai terus. Pepsodent buat gosok gigi. <laughs> Iya, Pepsodent warangi sesone surasa. Orang satu kus gelek-gelek yang kali ya soalnya. Iya, iya. Apalagi itu? aluminium aluminium buat panggang ayam wow panggang ayam lumayan lah ya bakar nanti malam iya betul cat. Tutup cat, oke. Okay. Dengan Bapak siapa ini? Dengan Bapak Kempot. Kempot ya. Wow. Jangan lupa like and subscribe. hampir channel Kulur. Oh iya. Pak Kempot. Pak Kempot channel. Pak ya. Kempot channel namanya ya? Iya. Oke oke, terima kasih. Oke, salam sukses Pak ya. ya. Oke. Oke, Lur. Untuk hasil kita di siang hari ini mendapatkan yaitu tadi yang disebutkan oke jangan lupa like dan subscribe channelnya Pak Kempot itu tadi biar bisa berkembang oke akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh